Estaremos sacando contenido periódicamente. Si, si te quedaste con la intriga, si te quedaste con la intriga, si te quedaste, si te quedaste, si te quedaste... Esto es lo que presento para los productores y artistas. Soy una parte primordial, primordial. La otra parte primordial y más... Eh, muchas personas no disponen de los recursos necesarios muchas personas no ya que muchas de las grabaciones se hacían con un simple móvil. Vale. está ya grabando o qué? Está tío. <laughs> no sé qué más decir. Eh, es un encanto... <laughs> no, para, para, para. Mm. para. vayas cortando siempre de tú, tú, tú. te la risa. Cabrón, pero no me puedes descojonar al play,